Då ska vi prata om tryck. Och vad är tryck för någonting? Här är två lådor. Exakt lika stora lådor. Det enda som skiljer är att den här ligger på det här sättet och den andra står på högkant. Och då är frågan vilken låda utövar störst tryck på bordet? Då känns det som att ja, men man borde ju vara att den här lådan motsvarar minst tryck. Eller mest tryck på bordet. Vad är diffusion av tryck? Jo, diffusionavtryck är lika med kraft delat i area. Alltså hur stor kraft som är på en viss area. Och det är är trycket och det står för P. Så de här två lådorna så är kraften lika med massa gånger gravitationen, alltså tyngden på lådan som ligger där. Och den här tyngden har ju, är ju lika stor eftersom det är lik, samma låda. Det måste betyda, och hur stor area har han? Jo, arean är den som ligger an mot bordet. I det här fallet är det den här arean. Och på den här så är det den här arean. Så ser vi att den här arean är mindre än den här arean. Och ett area är betydligt större än den här. Det måste betyda att eftersom vi delar med arean så måste det bli mindre tryck på den här lådan än på den här lådan. Där har vi alltså F är kraften och A är arean. Och kraften den måste vara vinkelrätt mot ytan. Så när vi beräknar den här för att ta reda på trycket så måste vi använda ta reda på att kraft, tänka på att kraften är vinkelrätt mot ytan som, som vi pratar om, som vi ska räkna med. Enheten då, vad blir den? Jo, enheten för kraft det är Newton och enheten för area det är kvadratmeter. Så det blir Newton per kvadratmeter. Men det är samma sak som en pascal. Och en pascal, trycker på den, det är ungefär trycket under ett vanligt kopieringspapper. Det är en pascal, så det är inte något stort tryck. Så vi kommer att prata om betydligt större tryck. Exempelvis, hur stort tryck har Magnus under sina fötter? Han väger 85 kilo och fötterna är ungefär 25 cm långa och i snitt 8 cm breda. Så här är rektangulära. Tänker. Ja, använder formeln för tryck som är lika med kraft delat i area. Kraften då? Jo, måste bli tyngden. Tyngden i det här fallet är massa gånger gravitation. Det vill säga 85 G. Och G är ju 9,82. Arean då? Jo, det är ju basen gånger höjden. Som blir alltså 0,25 eftersom 25 centimeter är 0,25 meter. 8 cm, en 0,08 meter och då får vi det till 0,02 kvadratmeter. Och ska vi ha reda på vad trycket är så tar vi alltså kraft delat till arean. Kraft 85 gånger G, men det var två fötter jag står på? Som Magnus står på. Så det blir alltså 2 gånger 0,02. Och då kommer jag ner till, då blir svaret 20 867,5 Pascal. Men börjar inte svara med så mycket värdesiffror. Så ungefär alltså 21 kilo Pascal.